Pe haine. Nu se vede? Sigur nu-i dă pe haine. Nu știu, nu prea îi dau așa. Mi-am luat un telefon nou, se pune? Mm, pe chirie și pe mâncare. Nu știu, în de Doamne ferește, cum zice tata. Am vrea să-i strângem, numai că la sfârșitul lumii nu prea mai rămâne nimic. Bine, avem totuși niște bani strânși pentru zilele negre. Da, niște bănuți acolo, puși deoparte, da. De ce se strâng? Abonament la sală. Când mergi tu la sală? Sunt niște grisine coreene acoperite cu ciocolată. Pepero le zice. Da, știu. Dar sunt bune rău. Scumpe, dar bune nimic. Am nevoie de absolut tot ce-mi cumpăr. Bine, mă rog, după vreo săptămână îmi dau seama că n-aveam de fapt nevoie. Ultimii, ultimii? Uh, nu știu. Și o carte. Chiar dacă nu ține de foame. Pe o cină romantică în doi. <laughs> Wyjść na Majkę, jestem po